都是些没良心。 Сегодня 24 февраля 2019 года. Наша красавица Пуговка сегодня э, в очередной раз рожает. Тут у нее отошли воды. Мы вам покажем, как все происходит в реальном времени. Одного котенка она уже родила. А вот сейчас, на данный момент, она рожает второго. Между первым и вторым котенком прошло буквально 20 минут. Сейчас она его вылизывает, будет обгрызать пуповину. Второй котенок почти такой же, как и первый. Вроде как персикового цвета. Наша девочка рожает уже не в первый раз, это, по-моему, пятый раз у нее в каждом помете у нее получается по два персиковых. Вот сейчас второй точно почти такой же. Вот они лежат рядышком друг с другом. Сейчас она их вылизывает. Вот посмотрите, этот родился 20 минут назад. Она его уже всего вылизала. Присоединяйтесь к нам, к нашему каналу. Будем следить за дальнейшим развитием. Обычно наша девочка рожает по 5 за раз. За день. Вот она с нами, как всегда, разговаривает. Постоянно либо просит попить, либо покушать. Мы ее периодически приносим. Чуть дальше мы вам все это покажем, как мы их подкармливаем. Вот, как всегда, приходит папа смотреть и наблюдает за процессом. Приходит он всегда и смотрит на то самое место, где отходили у нее воду. Он как раз на этом месте сидит, рядом с коробочкой так как наша киса нам всегда доверяет. Поэтому она родила у нас ну, первенца на нашей кровати. Сейчас на данный момент она перегрызает пуповину у второго котенка. Папа наблюдает рядом. После каждого котенка она тщательно вылизывает себя Следите за дальнейшим развитием событий. она разговаривает с нами. Вот мы принесли покушать. Чтобы подкрепилась она, чтобы у нее были силы. На всех остальных котят. пока хотят только двое, а так мама постоянно за ними ухаживает, вылизывает их. Это их не первые шаги в их жизни, маленькой кошачьей жизни. Так мама проявляет с первыми шагами заботу о своих детях.